Қадірмі оқушылар, біз кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі қарастыратынымыз энергияның сақталу және айналу заңы деген тақырыпты қарастыратын боламыз. 9 сынып физикасы. Сонымен, ә, біз жалпы осыған бір анықтама беріп кетсек, энергия дегеніміз не, сақталу заңы дегеніміз не деген сұрақтар туындауы мүмкін. Жалпы энергияның сақталу заңы дегеніміз физикада энергия жоқтан бар болмайды және жоғалмайды дейді. Тек қана бір күйден екінші күйге өтеді деген сөз бір күйден екінші күйге тасымалданады деп қарастырылады да мысалы қазір осыны тақырып барысында түсінетін боламыз сонымен бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі күтілетін нәтижеміз әрине осы сабақ барысында энергияны сақтау заңын есептер шығарған кезде қолданатын боласыңдар және үйренетін боласыңдар жұмыс энергияның бір түрден екінші түрге айналу өлшемі деп қарастырылады жалпы жұмысты қандай әріппен белгілейміз жұмысты біз а деген әріппен белгілейміз иә өлшем бірлігі джоуль деген болатынбыз анықтамасы тоқталатын болсақ жұмыс істеп жатқанымыз белгілі бір күш яғни орын ауыстырған кезде жұмсалған күш деп қарастырған болатынбыз ал енді энергия дегеніміз не дейтін болсақ энергия деп отқанымыз бұл не еді әрине ә, дененің жұмыс істеу қабілеттілігі еді демек бізде жұмысымыз тең болады екен жұмысымыз атқарылатын болса энергияның өзгерісіне тең болады екен да минус энергияның өзгерісіне тең болады деп қарастырылады жұмыс жасау арқылы біздің энергиямыз жоғалады деген сөз да біз ол формуланы былай жазсақ бола ма кинетикалық энергия екі азайтылған ә, э, кинетикалық энергия 1 минус ә, потенциал энергия 2 ал айтылған энергия 1 деп қарастырсақ бола ма болады неге өйткені бізде толық механикалық энергияның формасы қалай еді е энергиямыз яғни кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның несі қосындысы ретінде қараңыздар демек бізде бұл жерде қалай істесек болады біз былай жасасақ бола ма егер ә, толық энергиямыз нөлге тең болатын болса ол кезде не болады е кинетикалық тең болады е потенциалға то есть қосу деп алайық сол кезде потенциал энергиямыз мына жаққа өткен кезде не болады е, иә, минус болады иә потенциал энергиямыз тең болады кинетикалық энергияға деп қарастырамыз кинетикалық энергия иә осылай қарастырсақ болады деген сөз осы формамызды жеке жеке ашқан кезде осылай ашып қарастырдық міне қараңыздар жалпы энергиямыз жоғалып кеткен жоқ жай ғана бір күйден екінші күйге өтті деп қарастыруға болады келесі түсіндірме мысалы мына жерде қарайтын болсақ бізде ең жоғарғы нүктесінде потенциалдық энергиямыз максимал болады максимал болады ең төменгі нүктесінде біздің кинетикалық энергиямыз максимал болады ол деген сөз ең жоғары нүктесінде жылдамдығымыз нөлге ғой демек бізде кинетикалық энергиямыз нөлге деп қарастырылады ал енді төмен түскен сайын біздің жылдамдығымыз не істей береді арта береді нәтижесінде біздің максималды энергиямыз кинетикалық энергиямыз ең жоғары төменгі нүктесінде болады деген сөз бұл кездегі потенциал энергиямыз неге тең болады нөл болса мына жақта максимал демек бізде ә, потенциал энергиямыз неге айналды деген сөз кинетикалық энергия түрленді деп қарастыруға болады яғни ол формуланы біз әрине мына бір толық механикалық энергия формуласы арқылы түрлендіріп көрсетсек те болады деген сөз ары қарай кеттік енді жер өзара әрекеттесетін денелердің үшін яғни толық механикалық энергияның сақталу заңына тоқталатын болсақ мына бір ә, қаламсаға қарайық қаламсаның ең жоғарғы нүктесінде болғандықтан бұл жерде потенциал энергиямыз неге тең максимал болып тұр кинетик энергиямыз вообще жоқ ал енді ең төменгі нүктесінде жерде болатын болса потенциал энергиямыз аз жоқ ал кинетикалық энергиямыз жоғары өйткені кинетикалық энергия деп отқанымыз не еді дененің қозғалыстағы энергиясы еді демек осы жерде бізде не болады деген сөз кинетикалық энергиямыз жоғары болады деген сөз ал енді екеуі теңесетін уақыт яғни ол мына центр аралығы ғой міне қараңыздар центр аралығы бұл жерде екі энергияда бір біріне тең болады деп қарастырылады екен формуланы былай ашсақ та болады міне түрлендіріп ашып көрсеттік барынша иә ары қарай кеттік енді мына жерде қарайтын болсаңыздар бізде екі биіктік болған жағдайда қалай болады деген сұрақ туындайды негізгі формуламыз mgh ол жерден екі биіктік болғандықтан екі биіктікті азайтамыз соңғысынан бастапқысын ал жеке жеке ашатын болсақ міне қараңыздар ә, жалпы энергиямыз тең болады екен неге тең болды яғни жұмыс деп қарастырайық иә ә, потенциал энергия бір және потенциал энергия екі демек жұмысымыз тең болды сол кезде жақшаны ашқан кезде дельта минус энергия тең болды ма ережеміз орындалды ма орындалды яғни осылай біз қарастырсақ болады деген сөз ары қарай кеттік енді мына бір есеп шығарып көрсетейік ә, бізде бастапқыда ә, негізгі форма жазамыз е кинетикалық қосылған е потенциал деп алатын болсақ осы жерден біз не істейміз ә, бірінші мына жақта не болып тұр бізде потенциал энергия максимум болып тұр ғой демек мына жерде не болады mgh тең mv квадрат бөлінген 2 қосылған mgh енді бізге жылдам тапқан кезде не істейміз ә, m1g көбейту h1 азайтылған m2 көбейту g көбейту h2 тең болады m в квадрат бөлінген 2 дейміз мәндерін қоятын болсақ 3 көбейту 10 көбейту не болды биіктігіміз бастапқыда 10 метр болды азайтамыз 3 көбейту 10 көбейту биіктігіміз 5 метр болды иә так ары қарай 3 көбейту в квадрат бөлінген 2 мына бетте нешеге тең болады мына бетті бүйтіп мына жаққа жазамын міне қараңыздар так 150 болады иә тең болады ә, мына жақта 1 5 в квадрат десем болады 1,5 сол кезде в квадрат тапқан кезде 150-ді бөлемін 1 де ке демек қысқарған кезде V квадратым неге тең болып қалады 100-ге тең болып қалады демек бұл жерден бізде ә, э, бұның өзін табатын болсақ 10 метр бөлінген секунд деп алсақ болады екен мына жердегі жылдамдығымыз бізде 10 метр секундқа тең деп қарастырылады екен ары қарай кеттік енді <clears throat> жалпы сіздерге бір кішігірім анықтама қалдырдық энергияны сақтау заңын қолданып есептер шығарудағы алгоритмін негізгі 4 алгоритмін қалдырдық осы 4 алгоритмді дәптерге жазып осы алгоритм бойынша жұмыс жасауларыңыз шарт ары қарай кеттік енді бізде серпімділік күші мен өзара әрекеттесетін денелердің ә, толық механикалық энергиясы сақталу заңына тоқталатын болсақ жалпы бізде жұмысымыз неге еді жұмыстың формасы а тең ә, f көбейту s дейтін едік иә бұл механикадағы ал енді мына жерде серпімділікке байланысты болғандықтан біз бұл созылу иә, x ке байланысты нәтижесінде орталы ә, орта күш табу үшін біз мына форма қолданамыз естеріңізде болса бұны түрлендіріп былай жазсақ та болады деген сөз иә нәтижесінде f-тің орнына мен осы форма жаздым не қараңыздар орнына қойдық ары қарай жақшаны ашқан кезде не болады kx квадрат kx ә, бір квадратын бөлеміз екіге kx екі квадрат бөлінген екі деп осылай ашсақ та болады деген сөз нәтижесінде энергиямыз орнады ма орнады бұл форма қай формаға нәтиже сүйеміз мына бір форма келіп тұр ғой иә яғни жұмысымыз тең болады минус энергияның өзгерісіне деген келді деген сөз орындалды ма орындалды яғни бұл бізде осы энергияны сақтау заңының бірден бір мысал бола алады деген сөз есептер осы есептерді де қолдануымыз керек осы формулаларды иә ары қарай кеттік енді ол сіздерге байланысты осы бір тақырыпқа байланысты сіздерге қызықты бір ә, не қалдырдық әрине осыны оқып басқалармен бөліссеңіздер жалпы сақталу заңын қаншалықты техникада қолданылатындығын ә, білетін боласыздар және де бір есептің шығару жолын көрсеттік бізде максималды биіктігіміз берілген ә, мына жердегі яғни ең соңғы жердегі жылдамдық табу керек иә демек бұл жерде не болады деген сөз кинетикалық энергиямыз яғни m v квадрат бөлінген 2 ал мына жақта h екеуін теңестірдік міне екі энергияны массалар қысқы бірдей болған қысқарып кетті осы жерін э, жылдам тапқан кезде не болды э, h көбейту 2 тең в квадратқа тең болды демек бұл жерден мына бір форма жазамыз иә міне квадраттан құтылу үшін түбірге аламыз нәтижесінде жоқтап алсақ 4 метр секундқа тең болады екен енді оқушылар осы тақырыпты қаншалықты түсінген түсінбеген анықтау үшін бар болған үш ақ есепті шығарып комментарий ретінде қалдырып осы видео сіздерге ұнаған болса астына комментарий қалдырып лайк басып біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар иә оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау бол